yamusiimye as in wife and husband nange sagala bigambo ebyo mukama wange akuwayiriza twali tuliawo nga tulaba kavidiyo katambula namulondo amal neddadi w'abaana <laughs> tutangaze kavidiyo ako tulolyoke tweyongere waliwo atingamaanegerebulungiwenyole mukatonoga oyo oyo nakikubye asco waliwo ati ngamwenyole mukatonoga oyo oyo nakikubye asco ekyanuvaa nina youtube channel yange nina kujansaba yintaa Thank you so much. Hey, eh, mgamba papa. Hey, eh, akavideo. Bane, kawa kosa. Teka tukosa hmm. ah, mhm. na mhm. ya wala vivata niko kutemu mgambo nga boba mani. Ah, babu heko na hawe. Hawa vaine mbeira za hawe. Yeah, it's okay. Ni amaru mulungi. Wana vano, very fine. Kati omwana abeli ya dalere. Ewa eh, papa. Nga madini njagalo nonye papa gubo. Obuze li ebintu. basaganya okwogera ku muntu nga taliwo anti abantu baatokomokongabo ne bagamba namulondo hmm. yakola kyamanyi okwawula banne kyokka kati essaawa eno yaliyo eh, nze yabaawula <laughs> eh, eh, nakyo mbadde sikimanyi yabyonabyongamba kati mpulira bipya hmm. naye nga wabirabako ku intaneti ku intaneti hmm. ah, nabirabako ko naye ebintu ebitalina makulu purezidenti wange yangamba tetuliwo makulu wali otutya mwana kulaba ku papa oba gwe yali agenza okulaba ku mwana banange hmm. olugambo nga lungi twagala tumanye ensi yabiraba neyogera katwagala tumanye ekituufu bayensanga bakitubanoonya kasita mwatulaba kati kyekyo kyemba mutwala kitwali nti kati gwe mukyala wa papa wange nga we babyogera naye nyabo mhm. kazi bakuyitaani <laughs> eva tugende mulaba bakwitaani mukwanatetugenda kulinya tugende ekibuuzo bano bakama bono balina omutuuza bamugambe ebibuuzo byalina obuuza abantu hmm. nga bamaze obubirowoozaako oyinza otya okwogera ekyo ekigambo ekinene tuzijja mu bantu bye boogera no edkenzo is my brother ja ate nabagamba buli ali mu industry muganda wange gwe buli gwolaba mu industry hmm. muganda wange awo wennyini abantu bava ne bagaa naye eva lwaki tatulaga omuntu omutuufu ne tulekera okutema omugambo mm. Mm. soon mujaba mumulabu sinakindi mujje ku good friday lwetugulawo omuzanyo gwaffe power of money nyinza omubalaga hmm? mm. kubabbituse naye nenaawe abo baganda bange bakitemuwulira mm. bagambye buli ali mulinda suli muganda wange mm. naye baganda bwetwatuuse n'okulanga vidiyo omwana mm. era balese byebakola ne bagenda balambula omwana kati mwali temukyagala aliwatinamaenyolemukatonoyo oyo nakikubye <laughs> That's cool. Yeah, it's been long, mm -hmm. Papa. How are you doing? Very good. You okay? You okay? You're a YouTube channel. You're a YouTube channel. You're a YouTube channel. Thank you so much. God bless you. Oh, yo, oh, yo. That's cool. Yes. Hello, Papa. How are you? You okay? Ekirano Papa, nina YouTube channel yange nina kujansa bayintana. Hmm. Thank you so much. God bless you.